Es que yo hago los instrumentos. Lo aprendí de muy niño. Cuando yo me di cuenta, cuando yo me di cuenta que era yo, nací en ese ambiente yo. Los abuelos, la abuela hacían todo lo que es instrumento mapuche. De ahí que me quedó el conocimiento, digamos que ancestral. Esta es la planta llamada ñolquín, que el mapuche lo usa para fabricar su, instrumento, porque esta planta cuando posee esta planta ya viene hueco por dentro. O lo asaltan y le quitan, el, lo llevan y Entonces la mamá mapuche con su pueblo lo llevaba ahí donde había ese concierto de pajaritos que cantaban ñaqueña, ñaqueña, ñaqueña, como guaguita. Pero creo que era como la coihuilla, como el sapo, así. Entonces nosotros lo tocamos. Y esa es la fuerza de nosotros. En ningún lado nosotros no podemos dejar el colchón, porque el colchón es la fuerza de nosotros. Ahí es donde tenemos Nehuen, Nehuen ya Echen. Ese Nehuen tenemos. y del dios Guiatunio. Aprendí a la tutuca, eh, escuchándola y la filca también escuchándola y dije, bueno, voy a vender todas las trucas y me lo metí en mí y la, aprendí a tocarla y la filca igual. Y el ritmo de la truca tiene que ir al, mismo ritmo del control y la filca igual. Tiene que irse al mismo ritmo, que no, que no en nada.